Eh, mi familia siempre ha sido pescador, siempre hemos, vivido de, siempre hemos vivido de la pesca. Entonces el mar en sí, su presencia en mi vida, pues ha tenido, ha tenido, ha tenido muchas, muchas maneras, ¿no? Una, pues dándome de comer a mí, luego pues llevándome mucho miedo, luego pues haberme permitido de llegar a, de llegar a Europa, haberme transportado encima de ella. Luego también haberme quitado gran parte de mis amigos de infancia. La verdad que el mar sigue, sigue siendo algo, algo inmenso, algo grande y algo poderoso en mi vida. Me ha dado mucho, y, pero más, también me ha quitado muchísimo. pasar días y días y días eh, en un mar donde cada momento piensas que el cayuco se puede volcar y la vida, vida se puede ir a la deriva y, y los momentos, por ejemplo, los momentos de tormenta, que fue cuando la parte, una parte de la embarcación se abrió, pues fueron momentos súper, súper, súper chungos. Las cosas que no entiendo es que ¿Por qué un joven africano tendrá que tragarse el desierto de Sahara para poder llegar a Europa? ¿Por qué un joven africano, al igual que yo, tendrá que mm, beberse el mar, el Atlántico, para llegar a Europa? Con todo lo que supone eh, hacer esos caminos que, muchos, eh, terminan con, muchos terminan con su vida. No entiendo a que haya gente legal y gente ilegal. No entiendo a que el, el propio Estado para cubrir, eh, para cubrir la cota de, de trabajo de mano barata, pues cogen inmigrantes ilegales y le introducen en Europa y luego les dice que sois legales, sois ilegales, que no podéis trabajar, no podéis vivir, no podéis andar encima del territorio español.